ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። የጠፋች ልጃቸውን በህይወት ለማግኘት ተስፋ ያደረጉ ቤተሰቦች አስክሬኗን ተረክበዋል። የ16 ዓመቷ ፌቨን ዳዊት ከጠፋች ከአራት ቀናት በኋላ አስክሬኗ በሐዋሳ ሐይቅ ተገኘ። ፌቨን እና ጓደኛዋ ትግዛው ትር እንደሚያደርጉት ሐዋሳ ሐይቅ ዳርቻ እየተዝናኑ ነበር። በድንገት ሁለት ወጣቶች ካልተቀላቀልናችሁ ብለው አብረዋቸው የሆኑ ጥቂት ደቂቃዎችን አብረዋቸው ከቆዩ በኋላ በጀልባ ሐይቁ ላይ እንዝናና የሚል ጥያቄ ወጣቶቹ ያነሳሉ። ሁለቱ ታዳጊ ሴቶች አለመፈለጋቸውን ቢገልጹም የወጣቶቹ ጉትጎታ የሚቻል ስላልነበረ እሺ ለማለት ተገደዱ። ጓደኛዋ ትዕግስት እንደምትለው የታዳጊ ሴቶቹ ቀጣይ ፈተና የነበረው የጀልባ ጉዞ ለየብቻ ነው የሚል ትዕዛዝ አዘል መመሪያ ከወንዶቹ ሲመጣ ነው። ብዙ አታስቡ ተከታትለን ስለምንሄድ የሚል ማሳመኛ ቃል ሲደጋገም እሽታን መርጠው ጉዞ ጀመሩ። አላማቸው ሁለቱን ታዳጊ ሴቶች መነጠል እንጂ መዝናናት ስላልነበር አንደኛው ወጣት ፌቨንን ይዞ ጉዞ ይጀምራል። ኢት እንደተጓዙ ፌቨን የነ ጀልባ መመልከት ስላልቻለች ከወዴት ናችሁ የሚል ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ለጓደኛዋ ታደርጋለች። ከቆይታ በኋላ የት ናችሁ የሚል ጥያቄ ሳይሆን ለጓደኛዋ የድረሽልኝ መማፀኛ መልእክት መላክ ጀመረች። አሳዛኝ ሁኔታ ግን ፌቨን ከሀይቁ ሰምጣለች። ወጣቶቹ ከአካባቢው ተሰውረዋል። ከአራት አስጨናቂ ቀናት በኋላ ቤተሰብ የ16 ዓመት ልጃቸውን አስክሬን ተረክበዋል። የፌቨን አስክሬን ሲገኝ እጇ መጠምዘዙን፣ አይኗ በቦክስ የመመታት ምልክት እንደነበረው በቦታው ቤተሰቦቿ ይናገራሉ። የሁለቱን ወጣቶች ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገ ይገኛል። ህይወትን አይታ ያልጠገበችው የ16 ዓመቷ ፌቨን ቤተሰቦች ፈጣሪ እውነቱን ያሳየን፣ የፍትህ ያለ ይላሉ። የአዲስ አበባ ጎዳና ተዳዳሪ በመምሰል ልዩ ልዩ ወንጀሎችን በመፈጸም ለጸጥታ ስጋት የሆኑ አንድ ሺህ የሚጠጉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ተጠርጣሪዎቹ ከህዝብ በደረሰ መረጃ መነሻ በማድረግ በሰባት ክፍለ ከተሞች በተመረጡ ሀያ ቦታዎች ላይ ግንቦት 22 ቀን 2013 በተከናወነ የኦፕሬሽን ስራ የተያዙ ናቸው። አጠቃላይ ቋሚ አድራሻ የሌላቸውና በዋና ዋና አደባባዮችና ምሽት ሰዋራ ቦታዎች የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ የነበሩ 999 ግለሰቦች ናቸው የተያዙት። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል አብዛኛው ሰልፈኞቹ ማስቲሽና ቤንዚን በመጠቀም ራሳቸውን በማደንዘዝ የትራፊክ እንቅስቃሴዎችን ሲያውኩ የነበሩ የትራፊክ መብራት ካስቆሙ ተሽከርካሪዎች ላይ ስፖኪዮ ገንጥለው እንደሚወስዱ ከአሽከርካሪ ወይም ከተሳፋሪ ላይ ሞባይል ስልክ፣ የአንገት ሀብል፣ ቦርሳና ልዩ ልዩ ንብረቶችን ቀምተው እንደሚሰወሩ በተለይ ሴት አሽከርካሪዎች አደጋ ሳያደርሱባቸው አደጋ እንዳደረሱባቸው በማስመሰል በማዋከብ ገንዘብ እንደሚቀበሉ የትራፊክ አደጋ ሲያጋጥም ልዩ ልዩ ስልቶችን በመጠቀም ንብረቶች እንደሚሰርቁ በጥቅሉ ትኩረታቸውን በዋና ዋና አደባባይ ትራፊክ መብራት በያዘው ተሽከርካሪ አድርገው ወንጀል ሲፈጽሙ እንደነበር ተረጋግጧል። በሌላ በኩል ግለሰቦቹ በምሽት የቅሚያ ወንጀል ሲፈጽሙ እንደነበር የተረጋገጠ ሲሆን በተለይ ደግሞ የውጭ ሀገር ዜጎች የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን በማዋከብና በማስጨነቅ በከተማ መልካም ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ ነበር። የተወሰኑ ግለሰቦች ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪ በመምሰል የሽብር ተግባር ለማስፈጸም ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ መገኘታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ኢትዮጵያ በምታከናውናቸው ተግባራት ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ ነን ሲሉ ሴናተር ሆፍ ተናገሩ። የፌዴራል ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል የሆኑትን ሴናተር ሆፍን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። አቶ ታገሰ ከሴናተር ጂምስ ኢንሆፍ ጋር በወቅታዊ ቀጠናዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን ምክር ቤቱ አስታውቋል። በውይይቱ አቶ ታገሰ በህዳሴ ግድብ በህግ ማስከበር በሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ከሱዳን ድንበር ማስከበር ስራ ጋር ተያይዞ ያለበትን ደረጃና እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸው ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት ስራ ለማከናወን በዝግጅት ላይ መሆኗን ገልጸው ሙሌቱ የተፋሰሱን ሀገራት ጥቅም በማይነካ መልኩ እንደሚፈጸም ገልጸዋል። ከህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ የተከሰቱ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አፈጉባኤው መሆኑን የገለጹት ጉባኤ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑንም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ከሱዳን ድንበር ጋር ተያይዘው በየጊዜው የሚነሱ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ መሆኗንም አፈጉባኤው ገልጸዋል። በተደረገላቸው አቀባበል ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹት ሴናተር በበኩላቸው ጉባኤው የተሰጣቸው ማብራሪያ በኢትዮጵያ እየተደረገ ያለውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ለመረዳት አስችሎኛል ብለዋል። ኢትዮጵያ በምታከናውናቸው ተግባራት ላይ ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውንም ነው ሴናተሩ ያረጋገጡ የኡጋንዳ የቀድሞ መከላከያ ኤታማዦር ከግድያ ሙከራ ተረፉ። ጀነራሉ ወላጅ እናታቸው አርፈው ለቀብር እየሄዱ ባሉበት ወቅት ነው ጥቃቱ የተፈጸመባቸው። የኡጋንዳው የቀድሞ መከላከያ ኤታማዦር ጀነራል ካቱምባ ዋማላ ዛሬ ጠዋት ሶስት ሰዓት ገደማ በሞተር በታጀቡ ታጣቂዎች የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። በታጣቂዎቹ ደረታቸው ላይ ሁለት ጊዜ የተመቱት ጀነራሉ በአሁን ሰዓት ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። ጀነራሉ በጥይት መመታታቸውን ተከትለው ከመኪናቸው በደም ተጨማልቀው መውጣታቸውን በካምፓ በካላ ወደሚገኝ አንድ ሆስፒታል ተወስደው እየታከሙ መሆኑ ነው የተገለጸው። በግድያ ሙከራ አብሯቸው የነበሩ ሴት ልጃቸውና ሹፌራቸውን መገደላቸውን ኤንቢኤስ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ጀነራል ካቱምባ ዋማላ አሁን ላይ የሀገሪቱ የትራንስፖርት ሚኒስተር ናቸው። ሶማሌላንድ ከ16 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓርላማ ምርጫ አካሄደች። በምርጫው ላይ ድምፅ ለመስጠት በሀገሪቱ ከሚገኙ አራት ሚሊዮን ሰዎች አንድ ሚሊዮን ሰዎች ተመዝግበዋል። ሶማሌላንድ በፈረንጆች 2005 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የፓርላማ ምርጫ መካሄዷ ተነግሯል። እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1991 ከሶማሌ ጋር የተለያየችው ሶማሌላንድ በትላንትና ሁለት ነው የፓርላማ ምርጫ ያካሄደችው። ሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ሙሲ ቢሂ ወደ ምርጫ ጣቢያ በማቅናት ድምጽ ከሰጡ በኋላ ሰላማዊ ምርጫ ሲሉ አስተያየታቸውን መስጠታቸው ተሰምተዋል። 82 መቀመጫ ላለው የሶማሌላንድ ፓርላማ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች 246 እጩዎችን አቅርበዋል። በምርጫው ላይ ድምጽ ለመስጠትም በሀገሪቱ ከሚገኙ አራት ሚሊዮን ሚሊዮን ሰዎች አንድ ሚሊዮን ያህል መመዝገባቸውን የሶማሌላንድ ብሔራዊ ምርጫ ኮሚሽን አስታውቋል። የሶማሌላንድ የፓርላማ ምርጫ ከብሔራዊ ምርጫ ኮሚሽኑ ጋር በተያያዘ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በነበረ አለመግባባት ከ10 ዓመት በላይ መዘግየቱ ይታወቃል። በመጨረሻም የፖለቲካ ኃይሎች በምርጫ ኮሚሽኑ ላይ በመስማማታቸው ነው ምርጫው በትናንትናው ዕለት የተካሄደው። ሶማሌላንድ ያለፉትን 30 ዓመታት እርስ በርስ ጦርነት ካሳለፉ ሌሎች ከሶማሌ ክልል ጋር ስትነጻጸር ሰላማዊ ሀገር ነች። በኢራን ደቡባዊ ክፍል አንድ ታዋጊ አውሮፕላን ተከስክሶ ዋና አብራሪውና ረዳቱ ሕይወታቸው ማለፉ ተሰማ። ተስኒም የተባለ የሀገሪቱ የዜና ወኪል ወታደራዊ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው በሀገሪቱ ደቡባዊ ክልል ዴስፉል የተከሰከሰው አውሮፕላን F አምስት የተባለ ታዋጊ አውሮፕላን ነው። አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በዴስፉል ከሚገኙ አየር ኃይል ተነስቶ የተወሰኑ ደቂቃዎችን አየር ላይ ከቆየ በኋላ መሆኑ ተገልጿል። የአደጋው መንስኤ ቴክኒክ ችግር መሆኑ ነው የተገለጸው። በ1950ዎቹ በአሜሪካ ዲዛይን ተደርጎ በ1960ዎቹ ጥቅም ላይ የዋለ ምርት እንደሆነ ይታወቃል።